bumabalik ngayong araw for panbagong vlog na naman. Ang gagawin natin vlog for today ay Shopee prank. Pero ibang prank naman ngayon. Hindi siya na Shopee prank call. Pero ang gagawin ko ngayon ay ipaprank ko ang aking mga kaibiga, ay kaibiga, mga pinsan at aking isang mga kapatid sa Shopee prank. Ang prank na ito ay tinatawag ko na may kasama kasi siyang text. I-text ko muna sila bago ko anuhin. Bago ko sila tatawagan. Ang papanggap ako na stop ng Shopee siya. <laughs> stop ng Shopee. Upang maging epektibo ang aking prank. Pagtapos nyon, pag inaproban na nila na ano, pwede tawagan sila ngayong araw, gagawin ko, tatawagan ko sila, tapos sabihin ko, i-claim niya na yung 5,000 pesos from Shopee. Para maklaim yun, kailangan din kausapin, magbigay ng ano nila. Tapos, pagtapos na nila ano yun, sabihin ko na mag-ano pa sila, kailangan nila bumili ng mahigit 1,000 pesos sa Shopee bago nila maklaim ang 5,000 pesos. So mga katulig, ngayon, sisimulan natin ang ating prank ngayong araw. Ang first ever prank ko na binidyo ko. Okay, detect natin sila. Isa-isa lang natin sila detect para hindi masyadong halatado. Sana hindi niya tawagan yung ano ko, nagpapanggap na sa kanya yung ano, sa kanya yung account ng Shopee. Sa Shopee. guys. Yan yung ano, text. Text ko sa kanya. Huwag natin ipaprank ang pinsan ko na si Angelica Marcelo. Uh, may mong ko kung mapaprank na, eh, may mong ko kung mapaprank ba siya kasi nga nakaraan. Hindi rin namin siya na ano. Hindi ko rin siya na prank ng ano. Sabi namin, nakaraan sana ipaprank prank call ko rin, prank call sana namin siya na ano, kaso kasi, na ano yung number. Yung number kasi na uh, nagpahinga ako sa kanya, dapat kasi pinahintay ko muna ng mga ilang araw bago ko siya tiniksan o tinawagan. Ayun, nalaman niya kagad na ako yung nag, nagingin, ako yung number, ako, akin yung number na yun. Pero ngayon, bumili, gumamit ako ng ibang SIM para hindi niya ako malaman na ako yun, baka nakasim yung number ko sa kanya. Okay, text na natin siya. Ah. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Okay, let's go now for the first prompt. Okay. Shopee. Shopee. You win from Shopee. Shopee stop. Stop ng Shopee. Kinakabahan ako. <laughs> pinatay niya guys. <laughs> Dito siya nagsichapi. Ang galing. Hindi niya nalaman yung busis ko. <laughs> Hindi daw siya nagsichapi. Binigay ko na pangalan sa kanya si ano. <laughs> Let's try again. Bago natin sabihin prank. Second call. Second call. Hello. Hello. Hello po. Hello. Mamaya natin siya tawagan para sa sasabihin natin pang nagkabiyahe pa daw siya. <laughs> next, next, next, ang aking kapitbahay sa so si Kathleen Quinzumera. hindi ko siya hindi ko siya maloloko kasi nga alam mo alam So guys, ngayon, nag-text ang aking may, may uh, na pinsan. Sabi niya, sino po ito? Ito, pakita ko sa inyo guys. Ang text sa akin. Ito, um. Yan. Ay, mamaya ipapakita eh, ko na sa screen. Ay, papakita ko. Ito, tingnan niya, screen. Sabi ko, stop, Shopee stop po ito. Okay, ngayon tatawagan natin siya. Mamaya natin tawagan si Kathleen. Now, let's call him. Call him. Tingnan natin kung busy pa siya. Sana kung pa siya. No, Shopee stop po ito. Hello po, Miss Angelica. Binisit ka. <laughs> Prank yun. <laughs> ano? <laughs> Akala ko mauto kita eh. Hiningi ko number mo ka, Ti Giselle. Nagkabiyahe ka kanina? Nagkabiyahe ka? Aw. Sige. na ano ka rin? Naloko ka rin? Hindi mo ba nabasa text? Sabi doon, Miss Jocelyn May Marce Marcelo, please claim your 5,000 pesos. Gaya, nag-load pa daw siya guys. <laughs> Para sa akala ko tatawagan niya. Ngayon tawag, tag natin si Kathleen. <laughs> Hindi nga. <laughs> Kathleen the next. Ito na guys. Si Kathleen na ang tatawagan natin. Actually, kagapon pa sana ako mag ano, December 12. So, ga ayun ngayon, pinalitan ko naman 5 minutes na. Ang kailangan ko hintayin bago ko siya tawagan ulit si Kathleen na to. Sayang, di ko siya na-prank. Kasi nga nag-ano ako kanina. Nag, ano ako kanina, <laughs> nag, yung boses ko nag, ano na. Yan, 4.31, dapat 4.36 ko pa siya matatawagan. Yan na. Okay, kung gusto nyo ma-shoutout, Char, Tatanggap na ako shoutout. Basta't abangan nyo yung pa-Q&A. Pa-Q&A, guys. Yung mga gusto nyo pang malaman sa akin, at abangan nyo rin ang part 2 ng aking random facts about me. Ah, uh, di ba? part 2 tayo. Yung mga gusto niyo pang malaman sa akin, abangan sa part 2 at abangan rin ang Q&A. Araw-araw tayo magbo-vlog, guys. So, habang hinihintay natin ng mga ilang minutes, mag, mga gusto niyo pang malaman sa akin, abangan nyo lang yung post ko sa akin sa social media. Just follow me on my social media account. At ah, sa ano natin description box, doon natin, doon nyo maano ang ating, aking mga account. Pakipollow lang po ako doon. At, ipollow nyo rin po ako sa aking Instagram. At, aking Twitter, <laughs> Twitter at aking TikTok. Uh, wala akong masyadong upload. Hindi ako nag-upload. Just follow me. Baka mag-upload na ako sa sunod mga araw. So, waiting for 5 minutes. That's 3 minutes. Last 3 minutes. Ang tagal ng oras. At so, hello guys. Ngayon ay ngayon ay 4:35 na. Let's call call call Kathleen Queen Sumera for the second song. Hindi pa ako nagbabayad sa kanya na. <laughs> ano sabihin nito? Sana may signal sa bahay nila. guys sumasak. Hello? Hello? Shopee stop po. Uh, please clean your Wala, hindi ko kasi mapalitan ang boses ko. <laughs> sa telay ka nga. Sa telay ka nga, nagpaload pa para sa ano. <laughs> Grabe siya. Nagpaload siya para lang dito. <laughs> Iwan ka. Ate, sana prank ka sa ano? Ate, sana prank ka sa ano, text? so text ka lang na prank. <laughs> sige na, sige na. <laughs> Saan ka ba? Saan ka ba? Lifesaver prank. sa text ko lang siya guys na prank. Sayang. Ngayon, si ate naman. Sana hindi siya busy. Sa call center siya. Sa call center si ate. Baka tawagan na si ano. Hmm, Ay, si ano man na. Si mama ni aking pinsan. Ang tinday. May Anchi. Sana sumagot siya. At ang pangat ni Charity. <laughs> Ngayon, ito, tinandalan guys sa screen mamaya. Nandiyan yan siya, nandiyan yan sa screen. Nandiyan pala siya sa may ano namin kapitbahay. <laughs> Hindi ko nahintayin guys yung 5 minutes yung 5 minutes na nito mag expire yung text. <laughs> Kanina hintay ko pa. Ngayon, try my ate if he's, if he's, he, if she be busy on her sa kanyang trabaho. Tingnan natin kung busy ba siya. Kung sasagutin niya bang ating tawag. Pinangalan ko dito kay mama. Kunyari, number niya yung nilagay ko nung nag-registered kami sa Shopee. No, di ba? Dami lang po dito guys. Sana maging epekto na maging ano naman effective. Pangatlo pa lang 'to. Sana effective sa kanya. sikat lang kasi sa text lang pala na prank. Grabe, akala na guys, totoong totoo daw. <laughs> totoong totoo daw kasi akala niya yung text. Kasi nga nag-register siya sa may Shopee Millionaire na nakaraan bago kami mag-order. Nagmo-module pa kasi sila. Nag-register sila. Hindi na kami nakapag-module yun um, sobra na sa addict sa Shopee, kaka-add to cart nila. Ngayon, ang babayadan ko, hindi ko pa na isang buwan 3 weeks pa namin bago ma-receive kung walang delay. Okay, let's call my ate. Mario naman yari. Shopee stop. Shopee stop po. Opo. Mario naman yari win from Shopee Millionaire 5,000 pesos. try to call again my auntie Injay for the last call. So guys, dito na nagtapos ang ating videos. Sana nagustuhan niyo <laughs> ang videos na konti lang ang na-prank natin. Um, na-prank ko lang sa ano, Kathleen, na-prank ko siya sa text. Yung ate ko, hindi ko siya na-prank. Pero nakapag-usap siya kay mama ng sobrang tagal. At hindi ko na-stop ang screen recorder. o, <laughs> oh, di ba? Hindi ko na-stop. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Guys, bago ko tapusin ng videos ito, kung lagos niyo yan itong videos na ito, please like, comment, share, and comment down below na mga gusto mga pa-challenge sa akin gagawin ko yan para sa inyo mga katulig. Okay, kung gusto nyo mo pa shoutout, just comment your want to pa shoutout every kunyari gusto nyo magpa shoutout kailangan kayong mag-comment ng isa nyong friend isa nyong friend at i-shoutout natin siya ang friend na yon ang shoutout natin at kasama ka na doon isa-shout out, okay? Ano pang hinihintay nyo? Just subscribe and click the notification bell for more videos to